our wards away! Das Hauptquartier meldet! Der Feind nimmt Anton ein! eine muss sich zurückfallen lassen und unsere Kameraden holen! Zum Teufel, wo seid ihr? Ja, wir sind hier! Nicht schießen! Scheiße! Ist das alles, was ihr aufbringen konnten? Ich muss nachladen! geht's! Ich lade nach! Möchte jemand ein eisernes Kreuz erster Klasse? Ich muss nachladen! Ach, Mann! het ist in verstärken Für uns Stelle meldet! Der Feind der Zum Los! Stelle meldet, der Feind erobert Anton! Scheiße!